Привет всем, с вами Эсгамува, и сегодня у нас будут рейдовые боссы, конечно, на сервере Minecraft Volga.ru. Чтобы присоединиться к рейдовым боссам, надо подойти вот к этой вот э, девочке, это на самом деле NPC, чтобы вы попали вот в этот замок. Или не в этот замок, не знаю куда там. Ну как то там сделано, но в общих чертах сейчас будет рейдовые боссы именно через э, NPC и ждем народ. Народ э, собирается. Собирается, собирается. Там объясняет маленькие правила. Ну, напоминает правила. Так, вот, вот, мы уже вошли. Вся команда уже вошла, она уже готовится. Тут я немного перебираю вещи, но ложу обратно. Итак, под тот рейдовый босс. Рейдовый босс сразу атакует, атакует Ваню. М-м-м. Атакуют, атакуют, атакуют. Пока что ничего такого особенного. Вот сверху даже. М м-м, -м, пока что ничего не известно. Скажу лишь то, что команда очень хорошо приготовилась. Все в алмазной броне. Наверное, она еще и зачарованная. Не знаю, тут все приливается с красным цветом, поэтому непонятно. О, что у нас тут на базе? На базе Линкл. Чё, особенно... О, его бьют, бьют. Во что убили? Нет, не убили. Что, дальше, дальше. Бьет. Ну да, бьет, конечно Пока что никого не убили. Команда действует пока что. Вот сейчас уже 4 человека. Сейчас 5 человек атакуют, которые два босса. Хорошо, что? Даже лучник есть. Так, э, ой-ой-ой, около стенки лучше не быть. Лучше стенки быть. А, Андрея убили. Тут уже одного санта убили. О, паутина. Да, паутина тут очень не в тему. Закроили, в ней застрял. Я думал, то, что он там и умрет. А что, Рейдвел босс? Он стоит на месте и бьет. <laughs> Все-таки рейдовый босс посидел Драка и отпустил. Но притом... О, кто-то из них использовал жемчуг. Это запрещено или нет? Не знаю. Что интересно, что интересного. Пока что их тактика не изменилась. О, Андрей опять убили. Видимо, то, что он не их танк. Его опять убивают. Сейчас, да, кстати, народ поменьше стало. Вроде бы. Ну да, 4 человека. Но пока что не справляются, пока что кроме Андрея никто не умирал. Что здесь смотрящий? О, во. Наши герои победили. Ура! И выиграли там некоторые вещи. Интересно, какие. М-м-м. Не знаю даже какие. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Ну вот, как все весь замок выглядит, в принципе, вот чем каждый занят. Ничего особенного. Расходитесь, расходитесь. Все они где-то приз должны получать. Ну, где-то да и получит. Оскар. Вот то место, где получают призы Защищенное место. О, что это? Что, гриферы? А, ненавижу гриферов. Они даже тут могут чем-то тебя набедить. Хм. Наверное, время уже выпускать вторую команду. Мне интересно, как тут вообще готовиться к этому рейдовым боссам. А почему вы сначала себе вторую команду? Сейчас о, спасибо, Лимка, за печеньки. Сейчас посмотрим э, вторую команду. Вот она, вторая команда. И посмотрим, как готовится к рейдовым боссам. Отлично. Именно так готовится к рейдовым боссам. Именно Шайтан таким методом готовится. И вот у нас второй рядовой босс. Он нападает на команду, на команду номер два, которая, кстати, очень хорошо выглядит. Алмазная, потому что... Смотрите, у них даже шапки прикольные. Видите? О, уже одного убили. Если честно, мне жалко. Уж слишком они красивые, чтобы умирать. Такие все цветные. О, из лука стреляют. давай, давай, давай. Такой, такой, кто из вас сильнее? Ну, о, маньяк. Давай, давай, давай. Бей. А, ничего пока что. Ничего особенного нету. Хотя тут немного напряжней, чем там. Там-то все в алмазной броне. А тут нет, тут, тут наверное, из... нету... Тут очень мало зачарованных вещей, я даже думаю. О, алмазы. Кто-то их пифанул. Или подобрал. смотрящих мало. Хотя Ваня, я думаю, смотрит. Он перед началом просил, вот у нас рядовой босс атакует, атакует, атакует, атакует. Ну. Но! Давай, не отставай. Их рядовым боссу надо похудеть. Ладно, нормально. Наверное, потому что тут все выпили скоросделье. Но очень много человек умирает тут. Думаю, даже эта команда умрет проиграет, и получит алмазы. А -а -а. Уничтожил всех героев, я одержал победу. Ну, молодец. Может, я с тобой дерусь? А, нет, я же в офлайн нельзя. Да, он, кстати, страшный. Я бы с таким бы побоялся бы сразиться. Ой, серия скоро. Ну, наверное... Мы эти 10 секунд растянем, чтобы нормально сказать то, что спасибо всем, то, что вы меня смотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, добавляйте в избранное, зовите своих друзей. Что еще? Подписывайтесь, да, если вам нравятся еще и некоторые другие мои видео. И с вами был Азгамува. Всем пока.